Көрдіңмі, клипнің шикләві 16 плюс. Тезірек балаларны экраннан алып кетігіз. Эй, Юльякшин! Қош, қош экраннан. Көрдіңмі? Орттағы планда мужик келіп шықты. Нешлейм екен уламда? Ялғыз мужик урманда нешләсін енді тағын? Гүмбәж я? Ю. Балық тұта? Ю. Ю. А, машина ізлей. Ярақлардан үзіледі. Сен боласың екен бәғім. Сәнгергілнің күзләрі. тігі мужик хаман ұрын таба алмай <laughs> білмедім шу білмедім бедіре тауларға таянып сырларымды сөйледім талда сайрар қыш болғансың ешітмедім күйлерің нешлеп сені түзмәді мужик екінші жерге кетті пока Теге мужик кая ул? Бәлки урын тапқандыр. Уф, Аллага шөкер. Мин аның өчен борчыла башлаган идем. Гөл күзендә тамчы күргәч Алларына тезләндем Чәчләреңнән сыйпаган күк Сыйпадым гөл керфәгән оператор клипні түшірген уақытта нәрседі көріп алды Китасыз ма, индесіз, сіз жоқ ма сөйледі Chum, Toba! Ләйсән, Зөфәр, сіз ник менің орттан күні бойы йөрисіз? чөнки сез минем алтын бөртегем. Ага, алайса киттек. Ә ушак? Баратыр. Ушақны мен өзім сүндірем. рамиль юққа біз көзілік кидік қиын нешектір білсең иде сен нешік миңа қиын рамиль Агдеев, руслан харисов татар продакшн креатив заманча алып барушылар шалтыратығыз 250 101 8